Sraith Pictiúr 17. Tionscadal ar Fhéilte na hÉireann. Seachtain na Gaeilge a bhí ann. Bhí an múinteoir Gaeilge ag caint leis an rang. Thug sé tionscadal le déanamh dóibh. Tionscadal faoi Fhéilte na hÉireann a bhí ann. D'iarr sé ar an rang dul i ngrúpaí beirte. Dúirt sé leo eolas a lorg ar na féilte is tábhachtaí in Éirinn. D'oibrigh Liam agus Máire le chéile ar an tionscadal. Tháinig siad le chéile chun plean a chruthú. Cheap Liam gur cheart dóibh ceisteanna a chur ar theaghlach amháin. Dúirt Máire go scríobhfadh siad tuairisc leis na freagraí. Cúpla lá ina dhiaidh sin chuir siad agallamh ar theaghlach áitiúil. D'iarr Máire orthu cad a rinne siad an bhliain roimhe sin. Rinne an teaghlach cur síos ar Lá Fhéile Pádraig. Chuaigh an teaghlach isteach sa phríomhchathair. D'fhéach siad ar an bparáid mhór. Bhí an chathair dubh le daoine. Tar éis na paráide chuaigh siad chuig ceolchoirm. Sheinn grúpa traidisiúnta ceol Gaelach. Ar Oíche Shamhna mhaisigh an teaghlach an teach. Chroch siad duáin alla, puimcíní agus sciatháin leathair ar fud an tí. Ghléas an iníon mar chailleach. Bhí hata mór dubh uirthi agus chaith sí éadaí dubha. Tháinig na comharsana go léir chuig an doras ag lorg milseán. Thug an teaghlach milseáin do pháistí an cheantair. Um Nollaig maisíodh tithe agus sráideanna na tíre. Crochadh soilse Nollag ar fud na háite. Chuaigh an teaghlach isteach i lár na cathrach ag siopadóireacht. Cheannaigh siad go leor bronntanas. Bhí cór na scoile ag canadh in aice leis an gcrann Nollag. D'éist an teaghlach leo ag canadh chearúil Nollag. Ghabh Máire agus Liam buíochas mór leis an teaghlach. Fuair siad go leor eolais uathu. Dúirt Máire go raibh siad an-chabhrach. D'fhág siad slán leo. Chuaigh siad abhaile chun an tuairisc a scríobh. Bhí siad an-sásta lena gcuid oibre.